春や祭りと桜花夢のような青い空木曽川流れにそよぐ風さあ夢ベン一番風頑張れよっ You show

See ya! See ya, see ya, see ya! なたがいるさみんなでどれば輝く祭りだ笑顔いっぱいして、ップでさあ今手をつなぎさあ今 ありがとうございました